podcast. É. Olha negada. Estamos aqui no meio da mata, ó. um lobisomem morto. Olha o tamanho das unhas do bicho, mano. Porra de terrorista mesmo. Vai. Sai, sai de cima. Aí, ó. Sai, sai, sai, sai. Olha o tamanho da mão do animal. Nunca tinha visto uma porra dessa na minha vida. Oh, yeah.